Muy buenos días, estoy temprano acá, muy buen domingo. Eh, voy a esperar, porque <laughs> sé que arranqué temprano. Voy a esperar que se conecten. ¡Ah! Cruz del Eje, enseguida estamos ahí. Argentina. Prepárense, siéntense. Creo que voy a hacer un video largo, porque quiero dar quiero dar un fuerte pantallazo de lo que está aconteciendo y de lo que estamos viviendo, no solo a nivel individual, sino a nivel global. En el último bloque, cuando esté terminando, quizás haga un, ping-pong de preguntas y respuestas que sean oportunas. ¿eh? eh Así que bueno, estoy dando este tiempo para que se vayan ubicando. Eh, Puerto Rico, Chile, eh, bueno, bueno, a ver, están, están dormidos algunos, están dormidos. Sevilla, hola Sevilla. Eh, Chile, bueno, buenos días. Estamos, ya estamos, feliz año. <laughs> Hoy es 5 de enero, estamos entrando, ya entramos 2020. 2020 eh, es, es el año, el año de fuertes aspectos, yo creo también, de uno de los más controvertidos, por lo menos de, mi generación, de las anteriores, es un año donde hay aspectos que no se dieron en siglos y, marcan un, punto coyuntural que si seguimos eh, estancados es como que nos <laughs> hundimos todos o renacemos todos. Eh, ya lo pueden estar mm, viviendo, lo pueden estar observando eh, estamos entrando, ¿se acuerdan que yo les dije? Esto lo vengo diciendo desde hace bastante. La fuerte conjunción Saturno-Plutón que se vivió, empezó el año pasado, es muy fuerte este año porque se da en pocos días, el 12 de enero, eh, el Sol con Mercurio, Saturno, Plutón, todos juntos. Plutón y Saturno son eh, implacables implacables. Saturno es el dios del tiempo, es Cronos, son los, está en Capricornio, está en su regencia, está eh, marcando límites, pero también haciéndonos cargo de quiénes somos como individuos separados de, de, el, de, la patria, del nido. Saturno tiene que ver con el padre, ¿eh? tiene que ver con el padre. Cuando yo les hablaba el año pasado en esto de los eclipses, Capricornio Cáncer, era construir esa padre y esa madre interna, es dejar de buscar afuera ese padre y llevarlo a lo propio. La presencia de Plutón, la presencia de Plutón, Plutón es el planeta que destruye para transformar, es decir, hace una crisis para transformar. Plutón es el regente de Escorpio. Escorpio es la muerte y la resurrección. Pero muchos tienen como esa idea de, ay, Plutón me va a hacer, me va a, limar, digamos. Sí, sí. Plutón, como todo Escorpio, es como que te lleva tan al fondo, tan al fondo, para que vos encuentres tu verdadero poder es como llevarte a, tu sótano, y nos lleva como humanidad a nuestro sótano, para que encontremos nuestra propia fuerza, para que dejemos de estar dándole poder también a lo externo, dejemos de estar en un estado de amenaza externa. Eh, en, en, el signo de Capricornio donde se está dando tiene que ver con las estructuras, eh, como la muralla. Yo les había hablado en el, antes de ayer, en el mm, video del eclipse, esto de están los pilares como en muralla, en muralla, como mostrando que acá nosotros somos los que tenemos el poder. Pero resulta que cuando estos dos están juntos, ese poder, esa estructura, es como que se tiene que limpiar, reconstruir, para que empecemos nuevamente a, armar otros cimientos. Tiene mucho que ver Capricornio, Plutón, con el poder en los gobiernos y en los sistemas y en las instituciones. Esto de que nos dijeron que la jerarquía, ¿no? Por eso tiene, yo les hablé del padre el padre en, un país, un estado, tiene que ver con el gobierno. Cuando nosotros estamos buscando ese padre externo, estamos pidiendo a un gobierno que nos proteja. Cuando nosotros empezamos a construir ese padre, sabemos que también tenemos que tomar un posicionamiento y no dejar todo a merced de ese gobierno, de ese poder. Entonces estamos en un momento muy crítico porque toda esa estructura de sistema se empieza a tambalear. Esto ya se puede haber em, empezado a gestar porque los sucesos no son de un día para el otro. Los sucesos se van gestando, yo siempre les hablo de que la lógica de la astrología es que no es, ah, ahora el cielo está así y después mañana está distinto y cambiamos. No, hay, hay algo que se empezó a gestar desde el año pasado, desde el 2019, y se está mostrando. Y 2020 es el año en donde la historia va a, se va a contar de una manera diferente. La estamos viviendo como decir, pero si no pasa nada, a mí no me pasa nada. Bueno, ese es un poco también salir de ese ombligo. A mí no me pasa nada, bueno, le pasa afuera. se está pasando a todos. Hay distintos puntos, si ustedes observan, a nivel mundial hay distintos puntos en donde está explotando todo. Está explotando. Eh, no, puedo dejar de nombrar, no puedo dejar de nombrar el último hecho que ha sido como el más fatídico, por así decirlo, que es esta tensión entre Estados Unidos e Irán, esta, esta lucha de poder, esto a ver quién gana desde un lugar de, de implacable, ¿no? Eh, es muy duro. Esto trae consecuencias a nivel mundial, a nivel mundial. Y cuando estamos hablando de que si se están rompiendo sistemas, eh, distintos poderes, era como quienes tenían ese gran poder empiezan a tambalear, empiezan a tambalear. Esto no quiere decir que sea enero y después chau, no. Esto comienza en enero porque hay fechas claves. Eh, ahora está todo en Capricornio, pero Marte, que es la acción, el guerrero, el vikingo, está atrás, está en Sagitario, con Marte en Sagitario, tiene mucho que ver con lo ideológico, con el fanatismo, con el imponer una visión, con el querer hacer como una cruzada, ¿eh? esa cruzada ideológica. Y a veces es precipitado, es muy precipitado y quiere romper esa muralla. Fíjense que yo les hablaba de que Marte está atrás, la muralla está adelante en Capricornio, y Marte quiere venir a romper esa muralla, pero lo puede hacer de una forma hasta bestial. ¿eh? Ahora, cuando Marte entre en este signo de Capricornio, que es el 16 de febrero, Marte en Capricornio es implacable, es frío, no es como un, viene un un guerrero que tiene toda una armadura y va a un objetivo y no le importa cómo. ¿eh? Es voy a destruir, voy, no, me importan las consecuencias, tengo la fuerza suficiente y la resistencia. Esto se va a dar de febrero a fines de marzo. Entonces, todo lo que se está mostrando así ahora en eh, fines de febrero, marzo, en donde también se juntan Júpiter y Plutón, donde está hoy Saturno eh, con Plutón, en fines de marzo está Júpiter. Y Júpiter, hablemos un poco también que está en Capricornio, Júpiter en Capricornio, vamos a ver las dos posturas de Júpiter, porque muchos dicen, ah, Júpiter, bárbaro, tengo el benefactor, tengo, ay, me va a ir todo bien. Júpiter, la otra variable es la inimputabilidad. Si sabemos que Zeus era dios de dioses, ¿eh? era inimputable. Él había castrado a su padre, lo había escondido. Fíjense, Cronos mata a, Urano. Júpiter termina de destronar a su padre. Y desde ese lugar dijo, a mí nadie, conmigo nadie puede. Y él se auto, se autodenominaba el supremo. ¿eh? Nadie podía Zeus, ¿eh? era inimputable. Él eh, castigaba, coronaba, designaba dioses, pero era como que a mí nadie me toca. Entonces, cuidado, porque Júpiter con Plutón puede ser eh, el tema de, del exceso, el descontrol por lo ideológico, el fanatismo desmedido, la lucha de lo ideológico, la cacería de brujas. Yo ya les hablé de esto. ¿eh? Estoy dando un panorama de lo que viene de ahora, no me voy a extender más adelante porque es muchísimo lo que viene. Mm, esto comienza acá en marzo, septiembre, octubre, digamos agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre va a estar con una tensión fuerte debido a la presencia de Marte retrogradando en Aries y por eso es un año en donde todo va a estar revuelto. Em, quería, eh, eh, estaba hablando, fíjense, esto sucedió, ya empezó el año pasado. Además, no me puedo olvidar, y les voy a hacer como recordar un poquito, la presencia de Urano en Tauro. Yo hace mucho les dije, y algo, mm, algunos me pueden decir, fatalista, a mí si hay algo que no me interesa es ser fatalista, ojalá pudiese decir y cuando está así digo, aprovechen, el cielo está abierto. Yo dije que Urano en Tauro, la última vez que estuvo fue la guerra, Segunda Guerra Mundial. Lo dije el año pasado. A lo cual dije, no creo que haya una nueva y yo espero que no, porque los contextos son diferentes. Pero tenía mucho que ver con los quiebres financieros, los quiebres de recursos, la, inestabilidad en el tema de en dónde me siento seguro. La Segunda Guerra Mundial hubo una fuerte destrucción, hubo mucha emigración, es decir, eh, los recursos quedaron, Europa quedó destrozada, y este año la lucha creo que lo que viene a mostrarnos Urano, a liberarnos, es en el tema de recursos, no solo lo económico, sino los recursos naturales, que son los recursos que tenemos. ¿eh? Nos, nos son dados por en este planeta. Entonces es poder empezar a comprender esto que hablaba de que los recursos son para todos y no tenemos, fíjense que estamos luchando con el tema petróleo es un recurso natural. La guerra comienza por un tema, la guerra, la lucha desde hace años empieza por un tema de un recurso natural. Hubo recursos por el agua, hubo, acá hay alguien de Australia, fíjense el tema de los incendios, empezó con Brasil, eh, sigue con Australia, mi corazón ahí con Australia, estamos teniendo que empezar a defender, a cuidar nuestros recursos. Porque si no podemos integrar eso en nuestra conciencia de humanidad, nos vamos a hundir todos. Acá no se salva nadie. Eso es lo que yo creo que 2020 es ese salto cósmico de poder comprender que nadie puede salvarse si no nos agarramos todos de las manos y la entrada de Saturno a fines de marzo, Acuario, que va a quedar, va a volver después a Capricornio y va a volver a Acuario 2021 hasta el 2023, tiene que ver con ese compromiso de la humanidad de empezar a comprometernos con todos, a participar socialmente. ¿Mm? Em, bien, entonces eso es el panorama, eh, a mí me, me inquieta mucho eh, el tema de lo que está sucediendo porque si le seguimos dando poder a dos dementes, a dos dementes, que en 2020 se está hablando de asesinato porque lo tuve que hacer, estamos mal. Y ese es un punto en donde si seguimos mirando ahí, nos hundimos todos. Es un momento en donde decir, todo este poder que deciden de cómo nosotros tenemos que vivir, ¿eh? si tenemos que seguir viviendo en lucha, en guerra, es, la verdad, eh, es una involución. Entonces es el salto que tenemos que hacer. ¿eh? Esto va a traer repercusiones porque Estados Unidos es un país donde siempre tuvo el gran poder, lucha por tener más, lucha, quiere todo, eh, está en manos de una persona que realmente a mí me da, mucho miedo. <laughs> Eh, em, el señor Donald Trump es, Géminis, ascendente al Leo. Miren su melena así rubia leonina, cómo quiere él mostrarse implacable, ¿no? Eh, que no se olvide que tiene sus eclipses, la carta de Donald Trump no está en las mejores condiciones, está realmente muy difícil, muy difícil. Eh, entonces, pero está subido un caballo, está subido un caballo de poder. Em, no me gusta a veces hablar de la astrología, no conozco las cartas de todos, ni de todos los países, quiero que, porque este es un, está en todos los medios, está, mirándose eh, en, todos los medios de comunicación. Eh, esto, lo que yo les decía, empezó el año pasado, empieza detona en octubre, como había dicho, el eclipse de julio detona en octubre, fue en Chile la explosión del pueblo eh, diciendo basta. El pueblo se subleva, dice basta, escúchennos. ¿eh? Sigue, es decir, hubo otros sucesos en Ecuador, sigue en Colombia, Bolivia, está toda Latinoamérica, Argentina hubo un cambio también radical de decir basta eh, en estos últimos días, hubo un gran movimiento popular en el cual nos unimos y dijimos no a esto de la minería, recursos naturales. Defendamos el agua, el agua es el, mayor recurso natural. Sin agua el mundo, nuestro planeta se desintegra, morimos todos. Em, esto de querer, la ambición de poder, es lo que se está cayendo. Tenemos que empezar a mirar, a salir del ombliguito, y empezar a cuidar lo que tenemos. Dejar de estar mirando a, estos líderes que son algunos dementes, total dementes, eh, y no todos, pero los que están moviendo estos, estos hilos eh, no, están midiendo el para todos, están midiendo una lucha de poder individual. Eh, entonces, bueno, viene todo esto muy, muy fuerte, eh, muy fuerte para un gran cambio. Estar atentos, estar atentos, no dejarse llevar por las noticias fatalistas y mirar mejor entre líneas. ¿eh? Esta semana es una semana clave en esto. Hay un eclipse, el 10, y Em, entre el 11 y el 12 son, ya ahora les voy a contar un poquito, vamos a ir a lo, chiquito, estoy hablando de lo macro, vamos a ir a lo micro esta semana. Esta semana es muy, muy importante. Entonces, porque se empiezan a mover esos, esos viejos cimientos. ¿eh? Y esta entrada de Marte eh, en Sagitario, que va precipitado, que va ahí inimputable. Marte está cómodo en el signo de Sagitario porque es un signo eh, de fuego, y Marte rige un, signo de fuego que es Aries. Entonces es como, a mí no me va a suceder nada, yo voy por lo ideológico, la militancia, la lucha, pero a veces se va a tropezar con la muralla. Entonces, cuidado, porque la muralla tiene que caer, pero tiene que caer por su propio peso, ¿eh? por su <laughs> propio, decir, que ya nadie le esté dando ese poder. Em, bueno, voy a empezar con lo de la semana. El día de hoy, el día de hoy, bueno, aprovechemos el día de hoy que es un día hermoso. La luna está en Tauro, la luna en Tauro quiere mimo, quiere, vamos a conectarnos con los placeres de la vida, con los sentidos, con nuestra propia estabilidad. Está en un hermoso aspecto con Mercurio y con Júpiter. ¿eh? Entonces es un día en donde tenemos que estar como, buscar ese estado de estabilidad interna, muy bueno para conversaciones. Mercurio tiene que ver con las conversaciones, el poder sentarnos, pero en un estado más pacífico, en un estado más íntegro. ¿eh? Eh, la satisfacción está en encontrar también el placer. Bueno, vamos a hablar, pero no vamos a discutir, no entremos en conflicto, vamos a comer algo, bueno, un entauro siempre quiere comer. Vamos a comer algo mientras hablamos, mientras intercambiamos, estemos más prácticos, más reflexivos, tomémonos el tiempo necesario, muy lindo para programar un viaje, eh, estamos acá en Argentina de vacaciones, poder hacer alguna, allá en, Europa también tienen un momento así de, de mucho frío, pero bueno, pueden hacerse una escapada, un paseo, estemos así como más relax, porque <laughs> se viene después, tomemos tomemos energía, tomemos, sí, esa energía vital. Bien, además, este Marte en Sagitario hoy está en un trino, trino es un aspecto positivo, es un aspecto de confianza, de fluidez, con Quirón en Aries. Recuerden que Quirón entró en Aries en el 2000, empieza en el 2018, pero hace la entrada en marzo del 2000 19 em, y tiene que ver con sanar un poco eh, nuestro cuerpo físico, nuestro niño interno, salir de la lucha por sentirnos que nos aplastan. Fíjense todo lo que se está hablando, sentirnos que no nos podemos afirmar y que otro nos aplasta, sentirnos inválidos internamente. Entonces, es, e, es, día de hoy, mañana, es muy bueno para comenzar eh, eh, una rehabilitación, si tienen que ir a un terapeuta, si quieren eh, buscar un maestro, alguien que nos oriente. Marte en Sagitario busca maestro, las acciones están, bueno, ¿quién me puede guiar? ¿A dónde puedo buscar esta acción en, una guía? Un maestro, un terapeuta, alguien que me oriente. muy bueno para empezar también temas de actividades físicas acordes a mi estado, porque Quirón te dice, mira que no podés todo, ¿eh? Reconoce tus limitaciones, no quieras pasarte de vuelta. Reconoce, ¿eh? sé un poquito más compasivo. Y también tiene que ver con la severidad que tenemos con nosotros mismos. Bien, mañana es un día, mañana es el día del astrólogo, ¿eh? día de los reyes, los reyes magos, los primeros astrólogos, no, los primeros no, la astrología es muy anterior, pero bueno, los reyes fueron esos astrólogos que guiaron, ¿eh? que siguieron las estrellas, entonces se conmemora nuestro día, a los que tenemos eh, el placer y la pasión de ver el cielo. Bueno, y justamente, miren, mañana, el Día del Astrólogo, el Sol en Capricornio, ahí firme, en un trino, en un trino hermoso aspecto, dije con Neptuno. Y Neptuno es la disolución del ego, y Neptuno es la inspiración. Neptuno está en pis, eh, perdón, no está en, trino, está en sextil, perdón. En un sextil con Neptuno en Pisces. ¿eh? Entonces estamos, es un muy buen momento para bajar ese escudo de Capricornio que está ahí a la defensiva, bajemos el escudo entremos, sabernos vulnerables nos hace fuertes. Fíjense, Neptuno, la vulnerabilidad, la sensibilidad, Capricornio, la fortaleza. Sabernos vulnerables nos hace fuertes, porque es como comprender que no tengo que cargarme con todo, que puedo ayudar, que mi fortaleza también está en poder estar en contacto con los otros, en contacto con una dimensión superior. Es un muy buen día para trabajar por mis sueños. Si hay algún sueño, esto es lo que yo quiero a largo plazo. Bueno, me inspira y voy a ir por ese sueño. ¿eh? Estar más flexibles, no tan a la defensiva. Hermoso, hermoso día mañana. ¿eh? Bien, y el 7 de enero, bueno, acá comienza esta conjunción fuerte Saturno-Plutón en Capricornio. Va a estar, yo diría, si bien está hasta el 22, yo le voy a dar un margen mayor porque si bien se aleja, sigue estando cerca. Hasta fin de enero está esa conjunción Saturno-Plutón, aparecen estos miedos, las inhibiciones, el poder, el, querer eh, se, es como los que tienen el poder no quieren bajarse de ahí y se muestran más inflexibles y se muestran más duros. ¿eh? Y cuanto más duros, mayor miedo hay. Porque en realidad lo que no quieren asumir es el miedo. Y Plutón va a llevar, va a, sacar toda esa estructura de, implacable, de frío, y te va a dejar desnudo, porque todos somos vulnerables. No hay nadie que tenga el poder supremo. Todos morimos, todos estamos en, un, en una línea finita entre la vida y la muerte, siempre. Entonces Plutón te lleva, te lleva al fondo, es como el centro de la Tierra, Plutón es una energía que está como en el centro, donde está el punto más vital, más esencial. Ustedes hacen un corte ¿eh? en el planeta Tierra, eh, hay un centro, esa energía magna, ¿eh? de tierra, de vitalidad, ese es Plutón. Pero está muy abajo, no lo podemos ver, porque nos quema además. No podemos acercarnos ahí, nos deja, no hay vida, pero justamente es la mayor vida. Entonces, eh, es eh, encontrar ese punto de bien al fondo de también tenemos la capacidad de poder transformarnos, de poder salir de esa lucha de poder, de, esa frialdad, de esa estructura que me daba cierta estabilidad. Tiene que ver, no nos olvidemos, estamos a días de un eclipse y ese eclipse tiene que ver, la luna está en cáncer, esto es lo que nos sentimos familia, unión, se está rompiendo, estamos haciendo ese corte umbilical, estamos haciendo ese corte umbilical de ese papá que nos tiene que dar de comer en la boca. Y tenemos que hacernos cargos de nosotros como, como adultos irresponsables. Entonces, todo miedo responde a una sensación de desnudez, de alienado. Eh, ese es el miedo. Y si quedo sin nada, y si nos vamos a quedar sin nada porque nos morimos sin nada. Entonces empezar a comprender que por más que junte, que quiera ambicionar, que quiera tener todo agarrado así, nos vamos a quedar sin nada. Cuanto más quieras obtener ese poder, más te vuelvas rígido, inflexible, más uno se hunde. El sufrimiento es mayor. Em, entonces es esto, todas estas viejas estructuras, esas viejas murallas, esas fronteras que pongo, ¿eh? se empiezan a mover. Lo que se esconde tras los muros, puertas adentro, no se va a poder ocultar, va a salir. Es un volcán que, que entra en erupción. No quiere decir que sea justo en estos días, pero como que empieza el volcán empieza a entrar en erupción antes, se empieza a mover antes. No nos damos cuenta, ¿eh? pero se empieza a mover. Y cuando hace la erupción, ya abajo estaba todo preparado para eso. Bien. Además, el 7 de enero, el 7 de enero, cuidado, porque la luna en Géminis eh, va a ser, está en oposición a Marte en Sagitario. Y ahí hay precipitación, hay reactividad, hay, es un día de muy agitado, se pueden decir, eh, se puede hablar de más, hay mucha impaciencia, mucha intolerancia, estoy como que no quiero que me digan nada, exploto. Cuidado, también cuidado con traslados, no es un día para firmas, ¿eh? ni hacer transacciones, hay mucha impaciencia, intolerancia, en especial desde la mañana hasta el mediodía, después termine ese aspecto. Bien, sigo con el 8 de enero. El 8 de enero empieza, esto va a ser hasta el 14 de enero, con un margen grande, la conjunción de Júpiter-Nodo Sur. Recuerden, cada vez que un planeta pasa por ese nodo sur, es ese tapón que yo decía, se tiene que ir, se tiene que ir, basta, saca el tapón, deja que el agua corra. Eh, primero entró el sol, el pasado 3 de enero eh, pasó Mercurio y ahora entra Júpiter. Y esto tiene que ver con esas estructuras de exigencias, de, frialdad, el tema ideológico, el tema del fanatismo, uno contra otros, quien no está conmigo es mi enemigo, el tema de la severidad, ¿eh? está ahí en la mira y tengo que soltar todas esas creencias de deberías, de acusaciones, de juicios internos, de juicios externos. ¿eh? Eh, es un día muy agitado políticamente y socialmente, porque Júpiter es un planeta social. ¿eh? Júpiter es un planeta social y tiene que ver con estas posturas ideológicas de enfrentamiento. Hay que limpiar, es decir, la parte evolutiva. Si seguimos en una parte involutiva, pueden ser días de muchísimos enfrentamientos y eh, juicios severos, acusaciones, ¿eh? Eh, el fanatismo, el fanatismo está ah, ahí, en la cresta de la ola. Entonces, ojo con los fanáticos, ojo. Los extremistas, ¿no? Esto es lo mejor, esto es lo peor, cuidado. Punto medio, siempre punto medio. Cuidado con el fanatismo ideológico que nos quieren hacer creer que yo, síganme que los voy a llevar al paraíso. Cuidado, cuidado. Nadie te lleva a ningún lado. Uno tiene su propio camino. Bien. Eh, en lo social, el 9 de enero es entre, el, yo digo que entre el 8 y el 12 empieza, son días tremendos, pero el 9 la luna ya entrando en un eclipse en cáncer está en oposición a este Júpiter y este nodo sur. Entonces puede ser un día en donde nos podemos sentir muy desvalidos, muy coartados, con, peligros de desbordes en los pueblos, en eh, quiebres, tendencias, agitaciones por las diferencias ideológicas, a declaraciones fuertes, temerosas, temerosas, como una cruzada. ¿eh? La cruzada también fue como una lucha de poder ideológico, fue una lucha de poder ideológico. Em, bien, el 10 de enero es un eclipse, ya les hablé, vayan a los videos anteriores. Em, y, y, las emociones están turbulentas. Recuerden que un eclipse es una luna llena, las lunas llenas estamos como el hombre lobo que sale, sale nuestra parte irracional, nuestra parte desmedida, no tenemos control sobre nuestras emociones, nos sentimos partidos, nos sentimos reactivos, nos sentimos como, como que nos están coartando, esta luna llena está en oposición a Plutón y a Saturno. Entonces, nuestra parte lunar de protección, de nutrición, de madre, de sentirnos ahí como los, eh, la necesidad, nuestra propia necesidad, nuestra propia eh, familiaridad, empieza como a sentirse amenazada. El mundo externo es hostil, el mundo externo, esa es la sensación, nos está desgastando. Pero en realidad es la oportunidad de decir, no tengo, hay esas estructuras ante lo que le daba cierto poder o lo que me daba cierta estabilidad o lo que yo me apegué por miedo, se empieza a quebrar. Por eso hay tanto caos, porque lo que tenemos miedos es ese corte al niño cuando se le corta, se el cordón, ya se diferencia de su madre. Necesita su mamá, necesita ese cuidado, pero ya no está en ese mismo cuerpo. ¿eh? ¿Eh? Ya no es uno, ya se hace la individuación. ¿eh? Entonces eso es lo que va a empezar a, sentir. Tenemos que hacernos cargo, no podemos seguir fusionados. Eh, es un momento de es madurez, es entrar a ser esos adultos responsables. Hay, la mayoría cargamos con heridas infantiles, pero el adulto responsable toma decisiones, se hace cargo de esas decisiones y se hace cargo de las consecuencias de esas decisiones y sabe que cada decisión implica una pérdida, un corte, un corte que la fantasía de tenerlo todo solo existe en, una, en un imaginario infantil de fusión. Bien. Hablé entonces del 11, de, el 11 y el 12 de enero, ahí se empieza el Sol, Mercurio empieza a unir con Saturno, Plutón, son, hay mucha rigidez, puede haber noticias de crisis, de quiebres, de eso, es lo que yo mm, les dije de a todo nada, declaraciones muy hostiles, pueden salir a la luz algunos temas, decisiones severas y también algunos temas bursátiles, económicos, con algunas noticias que no nos resulten placenteras. Hay mucho movimiento en el tema económico porque todo esto repercute en las finanzas a nivel mundial. No nos olvidemos que Urano en Tauro también lo que vamos a buscar es salir de ese, sistema financiero tan convencional. Se van a buscar nuevas formas. Ahí va a haber nuevas formas de manejar el tema del dinero, las finanzas, inversiones. Va a ser mucho más fluido, poca estabilidad, las inversiones a largo plazo no van a estar tanto, entonces puede haber mucho quiebre. Toda decisión de estas potencias de, repercute a nivel mundial. Entonces es como, no sé dónde voy a poder, si quiero, tengo un bien, no sé, no tengo seguridad en ningún lado. Y lo que nos dice es eh, la gran... Eh, eh, mensaje que tiene que ver mucho con Urano, con Tauro, es empezá a fluir con el dinero. No busques el poder retener, guardar por miedo a no tener. ¿eh? Bien, entonces ese día que estoy esa conjunción en Capricornio, pueden ser días de noticias muy duras en todos los temas también financieros. Entre el 12, eh, una, el 12 es como una pulseada, ¿no? También, son como pulseadas, a dónde estoy parado. Pero lo bueno es que podemos estar decidiendo, tomemos estos días como para decidir a largo plazo, bueno, ¿yo qué quiero? ¿En dónde quiero crecer? ¿En dónde me quiero enfocar? Si vamos a lo individual, ¿en dónde me quiero enfocar? Voy a trabajar por el sueño, voy a trabajar por esta meta. Una, una, ¿eh? Eh, y pasito a pasito, ¿eh? pasito a pasito, voy por eso. Sé que voy a tener dificultades, sé que no va a ser fácil, asumo la responsabilidad, asumo el compromiso. ¿eh? Y bueno, eh, esto es un poco lo que viene sucediendo. Estaba escuchando, eh, ustedes saben que yo tengo, escucho a, una astróloga maya que a mí me encanta, Alejandra Deep que es muy pasional, muy pasional, es escorpiana ella, y habla mucho a nivel político de la astrología más. A mí me gusta escuchar otras, otros temas, siempre me, me nutre. Y Alejandra <laughs> hablaba de esto, lo que estoy hablando ahora, también es, es maravilloso como coinciden, y hablaba también de los que les acabo de decir, la Segunda Guerra Mundial fue declarada, ella dio la fecha, yo no la tenía, el primero de septiembre de 1939. Me tomé el trabajo de ir a ver el cielo y voy a tratar de mostrarles a ustedes ¿Qué pasaba el 1 de septiembre de 1939 que se declara esta guerra? Urano estaba en Tauro. Plutón estaba en cuadratura con Saturno, ahora está en conjunción, estaba en aspecto. Por eso, cuando los planetas están en conversación tirante, hay hechos sociales, colectivos de poder, de guerra, de luchas, de quiebres. Eh, estaba Urano, eh, les voy a mostrar a ver si puedo, vamos a ir a ver girando, a ver si me sale, para que vean el dibujo, no, a ver, tengo que ir para abajo, ahí está, a ver, ahí, ahí lo tengo, ahí lo tengo, tengo que hacer un malabar, ¿no? Eh, fíjense cómo está el cielo, bueno, lo pueden parar ahí mientras yo les voy explicando, Bien. Lo vuelvo a acomodar. Eh, eh, ese día estaba Saturno con Plutón en cuadratura y Marte en Capricornio, como les dije, que se pone como el escudo y va en cuadratura también con Saturno y si bien no estaba en la oposición exacta, estaba, estaba yendo a una oposición eh, con Plutón. Eh, otro de los aspectos, eh, a ver, bueno, estos creo que son los más importantes que los que están aconteciendo. Es decir, mm, ah, y Quirón estaba en cáncer, en cáncer, eh, en oposición a Marte. Hoy les dije que hoy es Marte Trino a Quirón. Entonces, muchas veces de los sucesos sociales hay a veces similitud similitud en las conversaciones planetarias. No digo que esto va a ser igual y pedamos, estemos en sintonía con el universo, en conexión con nuestra raíz, con nuestra tierra, con nuestra conciencia de que las cosas hagan un salto cuántico. Pero, pero no me puede dejar de sorprender cuando veo que en, entonces esto lo veíamos todos los astrólogos, que el 2020 era quiebre, quiebre, quiebre, quiebre, ¿eh? y que se iba a ver en todas partes, ¿no? Me preguntaban en Argentina, en Argentina creo que ya pasamos lo peor, nosotros ya vivimos, esto yo dije 2019 va a ser el, el cimbronazo, y fue, y fue. Em, ahora es como que salen todas las dinamitas por todos lados, ya fue en Chile, ya fue en distintos lugares, bueno, entonces, estamos viviendo esos quiebres. Esperemos que sea para la unidad, no para la, disociación, la, que esté todo dividido. ¿eh? Pero me resultó sumamente interesante ver esa similitud, como dijo Alejandra, también otro de los astrólogos, yo no tengo problema en nombrar a personas, a colegas que realmente les tengo un gran respeto. No soy seguidora de muchos, para mí eh, un gran astrólogo es el señor José Millán, que lo he nombrado. José Millán hizo también un video al respecto, hablamos muy parecidos, tenemos como un enfoque muy similar, por eso, a lo mejor por eso me gusta, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la, que la astrología, cuando yo empiezo a escuchar, y está este planeta dignificado, y está en su casa, bueno, eso ya me aburro y cambio de, cambio de canal, porque estamos, hay que, hay que descifrar, hay que descifrar, hay que no ser tan académico para hablar. Es decir, no es que yo reniegue de lo académico, nosotros tenemos una formación académica, pero para transmitir tenemos que salirnos de esa saber académico, empezar a jugar y empezar a al pan y al vino vino, como son las cosas. Si ¿eh? Sí, me encantaría, si hay algo que me encantaría es tener una, eh, un seminario, una charla con el señor José Millán, un placer, me encantaría, en algún momento, quién sabe, podamos encontrarnos y hacer un algo juntos. ¿eh? bueno, entonces, em, esto es, voy ahora, ahora, antes de finalizar, eh, voy a unas eh, preguntas, eh, algunas preguntas que me quieran hacer em, al respecto. Estoy rápido que sea. Pablo Flores también es muy buen astrólogo, me gusta mucho, creo que es acuariano como yo. es terapeuta, tiene, es, es interesantísimo, sí, sí. Eh, simbronazo, me preguntan qué quiere decir. Ah, es como un movimiento, como una patada que te dan. Eso es un simbronazo, como un temblor. ¿eh? Sí. Oh. Bien, a ver. Eh, escucho, escucho preguntas, vamos, que me están preguntando. No, me pregunten Sagitario en el amor, cómo me va a ir con esto. No, estamos hablando de temas puntuales. Eh, a ver, mi luna en casa 10, ¿qué pasa? Esto, mi luna en cáncer en casa 10 esto yo lo expliqué en el video anterior. La casa 10 es la casa de la estructura. De, puede ser alguna situación eh, que te daba estabilidad, que te daba cierto confort. Puede ser un tema con mamá, un tema con papá. Eh, eh, la pertenencia es como un quiebre. Es decir, se va a mover esa parte tuya. Em, no, la luna escorpio en 10 no. Bueno, un escorpio... Conjunción a los que son adictos. Bueno, muy buen tema. A mí... E, esta conjunción eh, este, es como hacerte responsable. El adicto es una enfermedad. Yo, eh, yo soy muy compasiva con la gente que tiene adicciones porque sé que tienen una falta de límites, algo que no pueden manejar y, a la vez tienen una actitud, un manejo, un patrón emocional de mucha dependencia y de mucha manipulación con el entorno. Entonces es un momento en donde una persona que tiene adicciones sería muy interesante que comience un proceso de aprender a poner límites. Y si no, el entorno es que tiene que poner límites. Y poner límites es también, no es controlar, es decir, vos elegís esto, hacete cargo de esto. Hay que trabajar muy bien. Yo siempre recomiendo los grupos en los adictos de mm, los grupos eh, narcóticos anónimos y para la familia también. El incendio de Australia, sí, por supuesto que es parte de esto, eh, eh, los recursos de Urano en Tauro. Eh, a ver, me habían preguntado otra cosa antes que... Ah, Júpiter en conjunción al nodo sur. Este Júpiter, si tenés el nodo sur en Capricornio, vas a vivirlo muy fuerte. Entonces es, tiene que ver mucho con cargarte, con hacerte responsable de todo, con ser la que, no te podés... Eh, muy, las personas que tienen nodo sur en Capricornio trabajan, trabajan, trabajan y no pueden disfrutar, no pueden quedarse en casa, no saben esto de no hacer, hay que conectarse más con tus... Eh, sensibilidad con tu familia, con tu origen, con tu pertenencia, con tus raíces. Eh, para el emprendimiento, muy buen año es para un emprendimiento, para marcar la línea. Quizás ahora, yo les había dicho que es como que va todo lento. Capricornio es lento, no va, no avanza. Si bien tengo a, Marte que quiere avanzar, es como que espera, esperen a que Venus entra en Pisces, a que el Sol entre en Acuario, que va a estar más movido, que va a estar aire, y ahí vamos a buscar el cambio. Una cirugía el 10 de enero. Eh, las lunas llenas, los días de luna llena, y esto no solo el 10, el 9, el 10, el 11, el 12, todavía la luna está llena, em, no es conveniente las cirugías. ¿Por qué? Porque hay muchos líquidos en nuestro cuerpo físico, entonces puede haber problemas en el drenaje. ¿eh? No quiere decir que va a salir mal, pero hay problemas en el drenaje. Bien. Eh, nodo sur en casa 4, bueno, eh, nodo norte en cáncer, en la 11. Bueno, eh, puede haber un tema que tengas que ir a nuevos grupos o, hay un final de un cierto grupo y te vas a otro, a otro grupo, equipo, eh, también participar con otros. mudanza el 10 a ver, eh, puede darse, sí, la mudanza es como el clímax de algo que empezó en julio, entonces sí, está dado el día eh, de, mañana, pasado, son muy buenos días para mudanzas. Eh, conjunción, eh, <laughs> va tan rápido que no puedo leer todo. Bueno, Saturno, Urano, Sol, Saturno, Urano en casa, sí, pero no entiendo lo que me estás preguntando. Constelaciones, sí, es muy buen momento. Yo, otra de las cosas, eh, sugiero las constelaciones familiares, sugiero, mudanza el 26, sí, sugiero las constelaciones familiares porque es un, un Bert Hellinger fue realmente genial su visión, cómo cambió la mirada. Sugiero porque es, e, es una herramienta para cambiar estos patrones que de repitencia inconsciente, si tienen la oportunidad de hacer constelaciones familiares, háganlo. ¿eh? Es un antes y un después. Es integrar este padre y esta madre interna. Y una vez que uno lo integre y deja de salir de la victimización, la vida se da vuelta así. Eh, Piscis, cirugías. Bueno, vamos en líneas generales. Es, sí, puede haber cirugías. Yo recomiendo que sea después de la luna, más cerca del 16, eh, desde esos días. ¿eh? No recomiendo antes. Para mudanzas sí. Em, si el eclipse cae en el nodo, hay un cambio, cada vez que un eclipse cae en un nodo mío, hay un cambio grande, grande ¿eh? en mi vida. Bueno, llevo 50 minutos hablando y he, tratado de eh, Aries y depresión, otro tema que interesa. Aries es un signo de fuego, es vital. Cuando se deprime es porque las cosas no salen como quisieron. Es muy infantil, Aries, muy infantil. Es como ese niño caprichoso. Quiero que sea así, patalea, patalea, te enoja, reacciona. Y cuando la realidad no es como querían, se deprime se deprime porque quiere, es cegado, es cegado. Entonces Aries tiene que aprender, no es casual que vive en este eclipse esto, hacer ese adulto responsable, hacer ese corte. La realidad es una, Aries, por más que no te guste, es una. Ahora, ¿qué haces vos con esa realidad? Ya depende de vos, no de los demás. Y esto lo digo porque las lunas en Aries, los ascendentes en Aries y el sol en Aries tienen la tendencia a pelea. Hoy es el día más bello de mi vida para mí, para cada uno de ustedes. Les dejo abrazo enorme, ha sido un video extensísimo. Si te gustó, sugerí, eh, difundí mi canal, hace like, pasalo, así somos más. Em, Cora a través de los astros, mi página de Facebook a través de los astros Cora Negroni mi Instagram, Cora, a través de los astros, y por supuesto la plataforma Patreon. Me preguntan cómo acceder, van al link que está acá en el video, patreon.com barra a través de los astros, entran ahí, tienen que suscribirse, las suscripciones con eh, un monto de valor que es como son mecenas, hacen clic, es muy pequeño, reciben un video semanal esta semana va con eh, la segunda parte de Neptuno en, las casas natales. Bueno, ya estoy casi... Un, feliz, feliz año, tranquilidad, conexión con la tierra, con el cielo, ¿eh? establecer esa línea, la tierra anclado, pero trascendiendo y conectado con lo divino. Gracias, gracias, gracias por todos los que están acá ¿eh? y escucho los comentarios siempre. Que tengan una hermosa semana. Bye.